off the chin. keeps kicking in Beef with all the girls Bullshit dripping off the chin gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the ripping off the chin. hit beat, beat. I gotta hit. You drop this. Yeah, yeah. Like they're bringing anything to the table. Bro, I'm not your son, see, I'm able. I do my own bits. Limited dissonance and missing classic shit. I know that you're feeling it. Feel mad, cold nights feel heavy. Same place going in the heart of the city. Nitty gritty feels iffy and the eyes feel shifty. The shit we're in, yo, it's all mad risky. mettons que le lighter, c'est un spectateur, là, ben, il venait de me tomber sur la tête. petit setup. Red Cat Racing Thunder Drift. Un belt. chaude. En dessous du duct tape, une petite couche d'alien tape. Moins bruyant, puis meilleure traction. Je vais en mettre en avant aussi. J'en ai pas mis. Juste du duct tape. Il sale. Roulé rouler à la job, après. Enlever le différentiel en avant, tout le kit en avant. Voilà. s Z. Oui, là, j'ai fait euh, une demi-heure de vidéo, peut-être euh, Faudrait que je check, j'en ai deux, là, mais... Ouais, je vais avoir fait une bonne <laughs> heure de, de, de run à tourner autour de la table <laughs> en cuisine. Hum, <laughs> maudit hiver.